granic dla osób, które ratując własne życie i oddają... Marszu Równości! Dlatego dzisiaj na naszym... Na naszym... tak aby mogły 이거 봐봐. Słuchajcie, słuchajcie, inicjatywa... Wybrzmiewają tutaj wszystkie postulaty, bardzo różne postulaty. Na no, głos Inicjatywie 8 marca i czarnemu blokowi.